Ah Monsieur le Président n'est pas là. Je vais en profiter quand même. Hein. Ah. ah. Hmm. Oh. Qu'est-ce qu'on est bien dans ce canapé du président hmm. Ah. ah là là cette situation m'a saoulé, mais vraiment saoulé. On me parle de respect des, droits de tous et les de droit. On a fait quoi Merde alors ah. Calmez-vous, Monsieur le Président. Nous avons sélectionné un futur ministre, nous devons sélectionner un futur ministre, le droit du respect, le ministre, le ministre de Cureur Guitares. Ah. Ah. Voilà, je me montre. Hein. il est là Oui. Et je vois Giorgetto! Ah, Facon! Karim Vous avez été rapide Oui. Hervé Hervé j'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Saint-Lazare. Et pour lui tenir compagnie, une tortue de Canaries et une chatte. Je suis sincèrement désolé, monsieur. On vient de prendre quelqu'un à Mais non, enfin, ne regarde pas ça, nous. Voilà. Ouf. Zalım zalım. Euh, tout prendre, prenez mes minkro et la télé. à ta le Akosata là-bas, la batussa c'est déjà fait Avec les derniers banquets, Prenez ma femme le canapé Le minkro, le frigidaire Et même jusqu'à ma vie privée Et même jusqu'à... Euh, euh, tout tout ça à découvert que peux débattre mon au diable. Avec lui on peut s'arranger, puisque tout ici négociable, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. ah oui, tous pareil, eh oui. Ah oui, c'est ça. Tu vas te marier. Oui, mais pas avec qui Avec une femme. Hein. Au moins six fois. Marie, oui, six fois marié. Marie six fois. Oui. Il m'a amené un truc super. On sait qu'en 2038, tu vas te faire écraser par une rondelle de citron avec 1000 litres. Comment vous avez tout ça eh,

au canapé, de la foule de pouvoir. Voyons ce qu'on a se penser. Donc, je vous promets un canapé si vous êtes gentil avec moi. c'est votre vie privée. Ici, pas de vie privée, juste les droits de l'employeur. J'ai tous les droits. C'est moi le boss scalping, tu ne veux pas. Si tu es gentil avec moi, tu l'auras ce canapé. Un canapé de trois velours. Tu verras, tu regarderas. C'est vrai que j'ai oublié de poser ma canne. moi, une chose est sûre, c'est qu'elle ne servira pas de prothèse. Bon. J'attends le grand directeur, mais... Oh Oh, monsieur le grand directeur. Comment allez Très bien, très bien. J'étais justement en train de féliciter notre sous nouvelle secrétaire après un mois passé parmi nous Et donc, euh, tu, te, tu la fermes. Hein. tu la fermes. Après un mois passé parmi nous, ici nous respectons les droits et la vie privée des employés. Je ne sais pas si ça va failloter par là suite, enfin. bien Pas vous dire. Ah, Dans le travail the at Je tiens à préciser qu'ils n'ont eu que à peu près trois semaines de répétition. Bravo à tous, vous avez été super, je suis content de vous et je suis content de, travailler encore avec vous depuis 6 ou 7 ans, je ne sais plus maintenant, à force. <laughs> merci, merci à vous.